أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويم